чекають Миколая, всі на світі, кожен край, та не кожен, мабуть, знає, хто ж той добрий Миколай. Жив колись давно на світі, десь у власній юнак, роздавав дарунки дітям, той багатий одинак. Став єпископом Сознанку Миколай і чесно жив. Особливої пошани він у Бога заслужив. Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за них не хоче плати. Лише хто велить Господь, батька, матір шанувати, рідну церкву і народ. Зараз я вам почитаю, лист Миколая. Святий очі Миколаю, мою хату не минає, подаруй мені подібну торбинку, повну снігу і здоров'я для родини красну долю для України. А я також написав, що святитель Миколай давним ще рожам, захистив кривду та хвороб від злобу та жадобу. Не забудьте нас, вас прохають хлопці і дівчата. Ми, е, ми старались бути чимось до школи охоче ходили, шанували матусю і тата та людей забілі від снігу гай, де святиня Миколай, де із янголом ясненьким, посміхаючись маленько. Він за нас це пам'ятає, нагороди заготовляє, нам даруночки приносить, для нас ласку Бога просить. Усі добре дітка принеси гостинці і подаруй Божу ласку коні сородинці. Хай, дідусь і бабуся. Здоровий хай татусь і матуся живуть у любові. Житепіня я чекаю, свята Миколая, як на двор стане, сцену, він доходить потаємно. Починаю вже дрімати. Миколай зійшов в кімнату. Він схилився наді мною. І оскоче городою, Щось тихесенько шепоче, хочу я відкрити очі, та не можу, мабуть, сплю. Миколая я люблю. Підніму до неба рученята, помолюсь до Миколая свято. Якщо вірить, молиться дитина, зійде, благодать на Україну. що школа, ми не маємо права дітей відбирати навіть з сім'ї е, години, так що ми сьогодні е, переставили на, на воскресіння. Дуже дякую. Як казала Катя, що е, таємно подарки носить, а ми явно сьогодні подарки дамо вам. Після того Миколая. Сьогодні, браті і сестри, святих праведних, які мають святий праведний ангел, через день, яка зачала Пресвяту Богородицю зачаті Престою Анною Божої Марії. Ось, і тому, браті, сьогодні день Анни. І наша Анна е, теж вчить дітей, і наносить сьогодні. І Анна ще яка в церкві нас працює, знаєте всі. Ну і всіх пан, е, які носять ім'я. дітей величної людини, тому що ми завжди згадуємо кожен раз на кожен подпис за тих не праведних балтирки, тому що ми творили світ ту, яка вмістила в собі самого немистимого, самого Бога. Це великі праведні люди перед лицем Божим, які жили непорочно е е і свято, і свято, і точності гласить нам передання, виконували заповіді Божі. І по Господі, по їхніх молитвах народилася вроді для нас не Е, нереально по-сучасному, по, по, по медицинському, але Господь дав для них народити їм е, Божу Марію, особливо ту, яка сьогодні ми радуємося, яка благоволить всім Цариця Небесна. Цариця Небесна. Вітаю. Це Ангела і поносить ім'я Святої Ангели. Дякую. Дякую.